Gomong-gomong setiap cakap dah oh itu tadi ni. Oh setiap sekat semua sungguh. Sekat, sekat, sekat. Dia tak kena sungguh, tak ada lah. Namun satu orang setiap beci, orang setiap marah. Orang Islam pakai dengan kera. Eh, waktu dia takut sekali. Tapi Alhamdulillah, Tuhan hajar. Fa'idha qara'ta al-Quran Fasta'if billahi minas syaitanir rajim Bila mu baca Quran Dengan Quran eh, Mengucap A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta perlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Harisa ya tahaja. Subuh baca eh buku tu buku ni kada jatuh bu. Bu mari sini pak bu kalau eh deh. Kena minta perlindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu saya dia tak ya Allah dia tahu. Kata saya setan walah mana kita baca buku lain dia walah mana. Kalau kita baca buku tu setan dia walah mana. Maka bila kita baca Al-Quran ni setan marah. Sebab itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa natubu ilaih Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Wa na'udhu billahi min syururi anfusina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Alhamdulillah Malam ni kita boleh Sekali lagi berhimpun di rumah Allah Dalam arti kata kita pakat Iktikaf Niat iktikaf Dan kita nak menghidupkan satu sunnah iaitu majlis tadarus al-Quran di masjid. Dan insya-Allah kita akan faham akan boleh ambil pengajaran daripada beberapa ayat al-Quran Karim. Insya-Allah kita menjadi umat Al Quran, orang yang beriman dengan al-Quran dan beramal dengan al-Quran insya-Allah. Malam ni insya-Allah surah al-Baqarah ayat 11 hubung pada dulu.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 huruf sepuluh pahala wa idza wa satu huruf i alif satu huruf za satu huruf alif satu huruf wa alai za alai wa iza 40 40 pahala wa iza 40 pahala qila qah 10 ya 10 lam 10 ya 7 70 pahala Allahu akbar mata seronok kat mana kita boleh dengar surat ayat ni hmm. tu belum lagi kira masalah jiwa kita jiwa kita kalau baca Quran jiwa kita duk serabut duk kriya jiwa nak benci kat orang jiwa nak dengki kat orang kita baca Al-Quran eh, sembuh penyakit tu kan apa Al-Quran merupakan sifat nawa nawa penyembuh hmm, tu dia Al-Quran eh. pada alhamdulillah Patu mana lagi pahala kita beriktikaf mana lagi pahala kita duduk bertadarus Al-Quran ke dalam masjid oh banyak pahala alhamdulillah Allah pilih kita ya eh. kalau Allah tak pilih tak boleh mari juga kita tak letak izin. Eh. boleh mari ni Allah izin dah ni. Patu je boleh gomong setan cakap dah apa kita tadi ni. Oh setan sekak semua sungguh. Kak sekak sekak. Dia tak kena sungguh tak ada dah. Namun satu orang setan benci, orang setan marah. Orang Islam pakai dengan Quran. Eh, waktu dia takut sekali. Tapi alhamdulillah Tuhan hajar. Fa iza qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bila mu nak baca Quran dengan Quran, mengucap auzubillahi minasyaitanir rajim. Minta perlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hari so ya tahaja. Subuh baca eh buku tu buku ni kada jatuh bu. Bu mari sini pak bu Quran deh. Kena minta perlindung dengan Allah daripada syaitan. Dia tahu saya dia tak ya Allah dia tahu. Kata syaitan balas mana kita baca buku lain dia balas mana. Kalau kita baca buku tu saya dia balas mana. Maka bila kita baca kena Al-Quran ni Setan marah Sebab itulah kita Alhamdulillah Lidung Penyemuk ha, Penyemuk pergi jauh dulu Dah Tapi Ayat sebelah kapan belah ni Masih duk cara Tentang orang munafik Dalam surah Al-Baqarah Mula-mula Tuhan cerita berkenaan dengan sifat orang mutakin Orang yang bertakwa Orang yang berjaya Bawa lepas tu Dia cerita berkenaan dengan orang kafir Tak banyak ayat Kena orang kafir Lepas tu kita berkenaan orang okay, munafik. Orang munafik ni panjang cerita dia. Lepas tu orang Yahudi panjang lagi. Orang Kristian. Ha ni orang munafik panjang. Jadi kita kena ingat kata bo tah royak sifat orang mutaki dalam Quran. Kita jangan menjadi orang yang terputus dengan sifat-sifat tu. Ha, tu orang mutaki. Kita oning. Ha, jangan. Apabila sebut kita mutakin kisah mutakin maka kita kena ingat kata sifat ni Tuhan royak dalam Quran Nabi kita semua tu pakat mari beramal supaya dengan tu jadi kita orang mutakin ha, tu kemudian dia mari sifat ke kafir sifat ke kafir sekian sekian perangai sekian sekian sekian iaitu Allah marah mari sifat orang munafik sekian sekian sekian sekian Allah marah dan Allah becik sebab apa Allah benci pada orang kafir? Sebab apa Allah benci marah pada orang munafik? Sebab perangnya perbuat teria. Ya. Allah bukan benci kepada Abdullah Ibn Ubay. Benci kepada perangnya dan amal dia tu. Berarti siapa saja yang beramal mengikut amal orang kafir dan orang munafik. Kena marah juga walaupun kita muslim. Jadi ha, kita ni khabar itu Tamu Kita kata bahawa kita orang munafik ha, Kita sedar ada lepas dia kita Itu orang munafik Itu orang munafik ha, Jangan bahaya kot tu Dah. Jadi yo royak sifat orang munafik gini gini gini gini Allah Allah benci Allah marah Maka siapa saja yang menjadi supur dengan orang munafik perangai-perangai sana Begitulah Allah marah kepada kita juga Hmm, eh, tengok InsyaAllah surah Al-Baqarah ayat 11 Kalau kita baca saat ni Kita tengok ayat mula-mula ayat 11 Wa idha qila lahum la tufsidu fil ar Orang munafik ni kerja dia buat kerusakan di atas muka bumi Buat kejahatan, buat maksiat Ha, maka di sini dan apabila dikatakan kepada mereka kalau dikata kepada orang munafik kata balas mana La tufsidu fil ard. Hei, mu janganlah kita buat benda-benda kerusak ke, benda-benda jahat di atas muka bumi ni. Ah, kalau dia kata belah tu dia, kalau dia lagi ke dia. Gapo dia yang dimaksudkan apa al-fasad? Uh, buat kejahatan di atas muka bumi, buat kerusakan di atas muka bumi di sini. Selengah ulama kata iaitu kufur dan amalan maksiat. Berarti kalau al-fasad kebinasaan keburukan ke, kerusakan sini dengan mana kufur dan amalan maksiat berarti la tufsidu dan janganlah kamu kufur dan janganlah kamu melakukan amalan maksiat di atas muka bumi ni. Ha gitu. Tapi daripada ar-rabi' wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ya kata belah robek kata belah mana mana dia ya la ta'su fil ard maknanya jangan kamu membuat kerosakan di atas muka bumi di sini maknanya janganlah kamu menderhakai kepada Allah di atas muka bumi ini janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi ini ha, ah, tu maksudnya Maka di sini robek katanya dah kerusakan fasad kerusakan di sini ialah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana melakukan maksiat kepada Allah di atas muka bumi ini adalah satu penderhaka eh satu maksiat satu buat kerusakan di atas muka bumi. Buat maksiat di atas muka bumi ini adalah dia buat kerusakan dan bencana di atas muka bumi. Eh, Siapa-siapa yang buat maksiat di atas muka bumi ni Berarti dia buat kerusakan di atas muka bumi Dia minum azab Dia buat kerusakan di atas muka bumi Dia curi Dia buat kerusakan di atas muka bumi Tu mengikut kata Ar-Rabi' ha, Sebab itu La tufsidu Janganlah kamu buat kerusakan di atas muka bumi Janganlah kamu buat maksiat di atas muka bumi Janganlah kamu jadi kufur di atas muka bumi ni Ayat ni turun pada orang munafik semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dalam tafsir At-Tabari dia kata Oh, ni ayat tu orang munafik masa Rasulullah. No, kita faham dah. Sebab apa? Tabari kata walaupun ayat ini diturunkan kepada orang munafik semasa Nabi dulu tapi makna dia tu. Makna dia menunjukkan bahawa setiap sifat yang serupa dengan orang munafik dari ayat ni maka benda ni tak leh siapa kahi kemat ha nampak gapo perangai yang lagi dah tadi tengok lagi jadi perangai orang munafik jahat balatu balatu balatu Walaupun Allah turunkan kepada orang munafik semasa Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah, tapi makna-makna dia nya terpakai sampai ke hari kiamat. Hmm, siapa yang buat amalan masa ni, maka itulah amalan munafik. Berangah pasal ni, Allah marah supaya dengan malak buat orang dari munafik. Ha, jadi kita naknya toksik kepada perangai orang munafik sebab itulah kita mai kenal. Ha, malah mana sifat orang munafik. Qalu innama nahnu muslihun. Dia jawablah mana? Kalau kata eh, mu jangan kerosakkanlah di atas muka bumi, mu jangan dak lah maksiat atas muka bumi, mu janganlah kufur atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Ada. Aku bukan dak buat kerosakkan di atas muka bumi, aku dak buat kebaikan. Ha, ya sedap juga. Aku buat kebaikan. Ibn Abbas dia kata, aku buat kebaikan di sini Ibn Abbas kata nahnu muslimun mereka juga kami kerja kami ni nak islah di antara dua gulung ni yang dok balah siapa gulung yang dok balah di al-Madinah al Munawarah iaitu orang mukmin ahli kitab ya orang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah ahli kitab itu orang-orang Yahudi bukan dok tegar eh, di antara orang mukmin dengan orang Yahudi di di al-Madinah al Munawarah Tegak apa? Pada Rasulullah bukan main nak balas dengan orang bukan Islam. Apabila Rasulullah mai bentuk satu kerajaan eh, di Al-Madinah Al-Munawwarah, orang Islam ramai tumbuhnya orang munafik. Buat apa boleh orang munafik tumbuh? Kan orang munafik ni kalau tempat Islam tak dia tak mari munafik. Orang munafik ni nak menusuk eh. Apabila negara ni kuat Islam, Rasulullah sendiri pemimpin, ah bimbel takut. Orang Islam buat waktu-waktu pada kita. Ah takutnya bunuh kita, ah takutnya rapah harta kita. Ni mati-mati takut. Ya, aku dia ya bah kata. Kawai selai juga ni. Ah tu tu munafik. Lepas tu di Al-Madinah temu orang orang Yahudi banyak. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa tu di antara nama-nama golongan Yahudi yang di Al-Madinatul Madinah Munawwarah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari ke Al-Madinatul Madinah Munawwarah boleh betul satu kajian eh? Lama orang Arab pakak masuk Islam. Waktu saya masuk jadi munafik. Lepas tu orang Yahudi pun ada di situ. Kemudian Rasulullah buat ikat perjanjian dengan orang Yahudi. Ah, uh, buat santipah. Buat santipah dengan orang Yahudi. Buat surat jauh tu. Janji ya sekian-sekian kita pakai jaga Madinah. uh, kita di uh, ah, Madinah kan Madinah ni Ah uh, bumi buat kita bersama, uh, kita pakai lah jangan orang mai buat gaul-gaul apa nah dalam dalam bumi Madinah. Banyaklah janji tulis so so so. so. Tapi orang Yahudi ni eh, perang ke tak peduli pun. Anak cucu Nabi juga dia pun. nak cucu Nabi aku. Bukan biasa. Nah, Ha, jadi, orang Yahudi dia tak peduli. Dia akan hop janji siap-siap. Dah tu. Kata nak jaga Madinah. Apabila orang musyrikin mari, nak serai orang Islam di Al-Madinah Tal Munawarah, dia pakat boleh. Orang Yahudi dengan orang musyrikin dia nak beracau Islam. Padahal dia buat sanjah satipak dah. Ha, tak takju, mereka tak takju lah. Buat takju dia ada tegak. Dia hantar orang Islam ha, dengan orang-orang Yahudi. Maka di situlah orang munafik kata, hey, eh, Bukan aku nak jahat di atas dunia ni. Bukan aku nak karuk. Aku tujuan nak Islam, nak baik di antara orang Islam dengan ahli kita. Ah, ha, sedap pelepah dia. Hmm, orang itu menjadi buat jahat di atas dunia ni. Mu jangan karut ada dunia ni. Mu jangan dok rusak lah bumi ni. Ada, aku bukan dok jahat. Aku nak baik dia tak orang Islam, dia orang Yahudi. Hmm. Eh, cidik dia, cidik nak bau tu lah. Dah. Jadi berkata mujahid berkata mujahid apa maksud nahnu muslihun? Mujahid kata apabila orang munafik dia dak buat maksiat di atas muka bumi. Lepas tu kalau dikata kepada dia la tafa'alu kata kata bujang buat gini, bujang buat gini, bujang buat gini. Hak dia buat, hak tak molek tu. Qalu innama nahnu 'alal huda muslihu. Hari munafik jawab kata, "Hei, kami duduk di atas hidayat. Kami duduk di atas pertunjukan Allah dan kami nak baiki, nak baik orang duduk bawah di atas orang mukmin, ahli kitab, orang Yahudi." Oh, ya sedap lewat munafik dia berat. Nah, ni panggil munafik ni. Dia buat jahat selalu tu, buat kata jari warna ni. Ada. Kan buat jahat apa baik. Ni perangak orang munafik. Dia tak ribu, tak yongrak di atas kesalahan dia. Nah, cerak-cerak dah salah. Kalau dia berpandu kepada Al-Quran, dia berpandu kepada sunnah Nabi SAW, jelas salah dia. Tapi dia sebab baik situ. Nahnu alal huda. Kami di atas huda Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Jadi di sini diminta kepada puak kita semua janganlah dengar kepada kita orang baik kalau benda tu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tak ada hari nak kena dan mengaku sebanyak mana pun kata aku duduk tak tak tak ajalah kebaikan aku dah tahu dan ha, kalau lah Quran kau lain dia kau lain Sunnah Nabi kau lain dia kau lain tak ada jalan orang menafik tak mengaku ni dah ya. mengaku boleh tapi Allah tak terima lah hmm. kenapa Allah nak terima apabila turut dia apabila turut Nabi dia Ha, kalau siapa duk canggah dengan nabi dia, duk canggah dengan Allah, dengan Al-Quran, tak ada hari Tuhan nak terima. Walaupun dia mengaku kata nahnu 'alal huda alaihi. Maka Allah ceritakan orang-orang munafik ni dia cerita kata kena. Ala innahum humul mufsidun. Walakin la yash'urun. Ning kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala nak menafikan oh, nak menafikan kebaikan orang munafik ni hari dia dakwah tadi hari dia dakwah tu aku orang baik aku nak baik aku nak baik orang aku nak datang hudan datang perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah nak petisik kata bukan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang yang sebenar-benar membuat kerusakan di atas muka bumi ah ha, teriak sendiri dah Allah munafik buat kerusakan di atas kubur mi walakin la yashurun tetapi dia tak sedar kata dia buat kerusakan tu dia tak sedar kata dia buat benda jahat dia tak sedar kata dia buat benda karuk dia tak sedar kata dia buat benda tuhan larang dia tak sedar ah, kata dia buat tu benda yang bertanggung dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam, tapi dia sedar situ ha, dia kata dia kena situ ha, maka tuhan kata ninglah orang buat kerusakan tu tapi dia tak sedar hmm. banyak lagi di sini. Gapo di sini kata. Apabila disuruh mereka itu dalam tafsir, dalam tafsir apa bari. Apabila disuruh orang munafik supaya taat kepada Allah akan apa yang Allah suruh mereka buat. Dan taat kepada Allah dengan meninggal apa yang dilarang oleh Allah dari mengerjakan maksiat. Mereka menjawab kata belah mana? innama nahnu muslihun la ah, kami buat benda baik dah kami bukan buat kerosakan kami berada di atas rusdin wa hudan hmm. kami bukan orang sesat maka Allah Subhanahu wa taala menafikan ah, menafikan me mendustakan orang munafik ni ah, kata tak kenuh dia kata tu Bahkan mereka itu humul mufsidun. Mereka itu ialah orang yang buat kerusakan di atas muka bumi. Dan orang yang menyalahi dengan perintah Allah. Dan orang yang melanggar. Melampaui batas. Dan orang yang mengejarkan maksiat. Dan orang yang meninggalkan fardu-fardu yang diperdukan oleh Allah. Dalam keadaan mereka tak sedar. Kata dia buat benda kerusakan. Hmm, itulah dia bukan orang munafik. Uh, sebab apa dia tak sedar? Kata dia ada wajah sebab apa dia tak sedar kata dia buat maksiat? Sebab apa dia tak sedar kata dia buat kerosakan di muka bumi? Sebab pengukur tak ada. Nama royak kata dia ni tak kena, tak ada. Dia guna otak so. Ha, dia guna otak. Selama mana manusia dia guna, guna otak, selama itulah dia rasa kena hak dia dan rasa tak kena orang lain. Mandali, betul manusia semua. Manusia semua hak tak berpandu, tak ber, berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan Al-Hadis. Tak kira lah orang kafir, tak kira orang munafik, tak kira lah orang agama gapo saja, dia tidak berpegang kepada kitab Allah Al-Quran Karim. Dia tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah dia guna otak dia, maka hak dia tu saja kena, hak lain tak kena belakang. Bukit tengok tanya orang Hindu ajar agama hok mana kena sekali hok Hindu kena hok lain hok lain tak kena belaka kalau kita tanya orang Sikh mana ajar agama hok kena sekali tak dunia ni ajar Sikh hok lain hok lain tak kena belaka kalau kita kata mu kata kena hok mu tu gapo kena mana dalil siapa dia merap siapa dia kena hok mu kata dia nak dalil dan mengatakan orang lain tak kena melakukan tu. Apa sebab? Hak pun gapo ada gapo alas saya gapo. Nah, ya dah sebab apa? Dia guna otak dia ya. Ha, sebab itulah Selama mana manusia Dia guna otak Dalam menentukan sesuatu Selama itulah Dia berasa kata Hak dia kena Hak dia tak kena Tapi apabila manusia Dia berpegang dengan Al-Quran Dia berpegang dengan hadis Nabi SAW Dia kata Hak mari pada Allah Hak mari pada Nabi Ni lah kena Hak lain tak kena mereka Bukan mari dia Hak mari pada Nabi Hak Allah SWT betul Dan Hak Nabi betul Ha, sebab itulah orang Islam sekalipun kalau dia tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada sunnah Nabi, tidak berpandu kepada Al-Quran dan tidak berpandu kepada sunnah Nabi, balah itulah dia buat kata oh tu molek. Iho ni rabuk ni Amerika molek. Iho ni mari daripada uh, mari daripada uh, Soviet oh, comel hok ni. Hok ni mari daripada Amerika oh comel. Ha, jadi balah tu comel comel comel. Nah. Ha, sedekah Allah Subhanahu Wa Taala dah boleh aku cakap dah kena dengan Islam gitu orang macam-macam orang tu kecek lah halang lah nah, pentingnya itulah dia nak yang terperangat orang munafik ni dengan sebab ia tidak berpandu kepada kebenaran yang sebenar tidak berpandu kepada Al-Quran dan hari Nabi SAW dia ada buat benda jahat cerak dah dia ada buat benda orang marah cerak dah dia pasal dia kena lagi pasal molek lagi hmm وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ Ini perangkat orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, hendaklah kamu beriman. Sebagaimana manusia beriman. Siapa manusia di sini? Ha, di sini, selisih pendapat dah. Ha, iaitu, tapi selisih pendapat pun manusia supo je. Ha, jadi, kena kira amanan nasi. Wisu oh, eh, kamu beriman Wisu pun dengan manusia beriman Manusia di sini ialah Setengah daripada manusia ha, Kalau orang mengaji Nahum Apa yang mengaji alif lab An-nasu Nasun Mari alif lab di sini Menunjukkan kata Sebahagian daripada manusia Siapa sebagai daripada manusia siapa? Ialah manusia yang beriman kepada Allah. Manusia yang beriman kepada apa yang Rasulullah SAW, alaihi iaitu manusia yang membenarkan Allah, membenarkan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, al-Quran dan sunnah dia dan manusia yang beriman dengan hari akhirat maka itulah manusia yang beriman ha, di sini apabila dikatakan kepada orang munafik eh hey, Beremail lah Awi supo dengan Sahabat Rasulullah Beremail tu hmm, Tu kama amanan nas Kalu ha. anuk minu kama amanan sufaha Dia jawab lah mana Dia menafik Patuk ke aku nak beremail dengan Sahabat bodoh tu beremail tu Oh, dia pandai rendah pada orang okay. Ah, sahabat Rasulullah tu berime tu dia kata fok bodoh. As-sufaha, sufaha ni orang bodoh. Bodoh walau mana bodoh. Jahil. Maksudnya sufahat juga. Jahil tahu kalau rebuk. Hak tu apa? Tahu. Hak ni apa? Tahu. Maka termasuk dalam safir, Uh, ha, maksud lagi tak ketipu. Orang jahil. Abdu'ifur ra'i. Fikir ilmu. Orang fikir ilmu ni maksud dalam safir juga. Sufahat juga. Walau mana fikir ilmu. Dua tanpa dua boleh berapa? Kau-kau. Eh dua apa dua boleh tiga dah tiga ke dua ke lima eh? ha ni lemah fikiran ha tu maka orang yang lemah fikiran ni dikatakan safi dan orang yang cerdik tapi maklumat sikit aja dari dia kamru sikit ya kamru sikit aja dia ada maklumat berkenaan dengan horni wifeda maklumat kata horni wimudara tak tahu Sikit je ada. Eh, waktu dua tu mana orang manfaat pada kita yang eh, tahu? Waktu bahaya dah kita, eh tak tahu. Ah, ha, tu maksudnya safih. Maksudnya orang bodoh juga. Ha, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan menggelarkan safih eh, orang budak. Budak saf, maksudnya safih tu. ha, nak waktu tak reti, orang ni tak reti. Hmm. Maka di sinilah apabila disuruh orang munafik kata hendaklah kamu berime wisupun dengan sahabat-sahabat Rasulullah berime. Dia jawab kata, patut ke aku nak berime pupuk odo tu? Ah, dia menghina kepada okey, Islam. Dia menghina kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo kamu dah pasal kata ni lah. Orang jahil. Patut aku nak berime sepenuh orang jahil tu? Ah, setengah katanya Al-Safi di sini Al-Do'in Furra'i Lemuh fikir dia Patutkah aku nak berimeh Super nak dia Lemuh fikir tu Ha tu. Setengahnya sapi maknanya ada sikit je maklumat berkenaan dengan manfaat dan mudarat. Apa aku nak berimej pada betul? Oh, jadi pasal betul lah dia. Jadi orang yang berimej dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berimej dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berimej dengan hari kebangkitan iaitu puak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah orang yang benar-benar dan dikasih diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka orang munafik kata eh tak patut aku nak pergi mesti pada motu pok jahil pok tipu tu pok bodoh tu uh, tak pergi mesti dah ah, dia bahasa kata dia betul dia kena Eh, hmm. maka di sini uh, ah, patut soal lagi Ibn Abbas dia tafsir Ibn Abbas kata as-sufaha di sini ialah sahabat Rasulullah yang menyalahi dengan agama mereka agama yang agama orang munafik jadi orang munafik ni pegang dia saja kena siapa saja yang menyalahi dengan agama yang dia bawa maka itulah orang bodoh maka itulah dia sufaha maka itulah dia orang safi hmm, kita balas mana kalau kita buat benar kita buat kebenaran yang datang daripada Al-Quran kita bawa kebenaran yang datang pada sunnah Nabi Wasallam. kalau kita berjumpa dengan orang yang tak berjumpa kebenaran melalui Al-Quran kita berjumpa dengan orang yang tak berjumpa kebenaran melalui apa ni sunnah Nabi Alaihi Wasallam. kita jangan kata dia bodoh kita kata, dia kata dia bodoh ha, kita kena kata dia tak berjumpa lagi dengan kebenaran Ah, botol tak tak apa pun dia tak biar buat lagi dengan kebenaran ha, kan kita pun tak biar buat juga kebenaran mula-mula tu tak ada seorang habuk orang telah atas pun biar puak kebenaran hal dah kenapa dia kena mengaji bab dia puak Lalu dia dia telah mata pam kan kuah kuah kuah kuah. Mai dok titah titah titah titah. Buah besar sikit tuning, ni tu ni tua kena kopi tuning, tuning, tu ni tu Patut Hotu honi, hotu honi Mana nak tahu? Tapi, dia guna kabun lah buat dia. Ah, sakit sungguh. Nah, aku ah, jadi penat. Jadi, Noyak kata, kalau saya bila kata sana, ambil pada beranak, lepas tu, lepas tu, lepas tu. Bila kita bertemu dengan kebenaran? Al-Hakmi Rabbik. Kebenaran daripada Allah. Kebenaran datang dari Tuhan kamu. Kebenaran tak ada lain. Terus hari tak temu. Ha, ah, nak kita lain nak hari tak temu. Dah, nak pergi Mekah cari kebenaran tak temu. Nak pergi cari kebenaran di Madinah tak temu. Tak temu kebenaran. Kebenaran ni Rabbik daripada Tuhan kami daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut tak mas? Di dalam Al-Quranul Karim. Selama mana kita tidak berdekat diri dengan Quran ini. Eh, tak yalah, tak yalah. Saya nak bawa satu ayat dalam surah al Mukminun. Alin ngako Alin ngako ni Talfah wujuhahumun naru Wahum fiha kalihun Dibakar di selat dengan api ngako Lepas tu Muka dia hutuh Muka hutuh Maksud tak hutuh apa Kesalahan dia banyak ni Mula masuk ngako tu Kesalahan dia Sekiranya Tak kena royak anjay di sini patu eh, dalam kada ada berjerit dan aku sakit sakit sakit sakit Tuhan nak sakit lagi Allah alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun adakah di dunia dulu ayat-ayat aku itu ayat-ayat aku telah dibacakan kepada kamu tapi kamu membakit bahawa tapi kamu tak saya terima tapi kamu tukar ribu mendustakan ayat kami jadi Noyak kata kata buku besar ki besar masuk neraka nya ayat Quran eh, siapa dah ke dia tapi tak mampu tak sih pada Al-Quranul Karim tu ki besar Allahu Akbar tapi saya nak cuba kita mikir sendiri nak ajak pun kita pakai mikir kita dengar ni sebentar ni rano batu duduk situ situ situ situ situ bila kita berdapat dengan kebenaran bila kita masa kena hidup bila kita masuk betul dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Saya dah mikir bulpas saya dah baca tafsir 4 5 kali lebih ni dah. Allah. Mereka teruk. Banyak aku tak tahu. Sebelum tak aku dah baca tafsir ni. Banyak, banyak, banyak. Aku tak berasa kau tu, tak berasa kau dua baca habis. Allah, walau ni. Kita lebih kemah. Lebih kena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tauhid Rasulullah ambil pada Quran. Eh. Iman Rasulullah dia ambil pada Quran. Eh. Panggil tak usah Quran, nombor orang, yang orang buat Allah. Tiru siapa? Kita kena tiga Rasulullah. Masa Rasulullah tak ada lagi sebab 20. Masa sahabat tak ada lagi sebab 20. Masa Imam Syafi'i tak ada lagi sebab 20. Kan tuai sebab 20 tak, tak hidup lagi. Kalau kita berpegang kata sifat 20 lah kena tauhid nanya Rasulullah. Kalau siapa nak boleh kena tau, eh dia kena ambil cepat 20. Nyanyuk Imej Fahim. Kan Imej Fahim hidup masa tu tak temu lagi. Tak ada lagi. Tua cepat 20 tu. Lepas kita nak kata siapa betul. Nak kata Rasulullah betul ke, orang pakai cepat 20 betul. Kita fikir mudah-mudah. Nah, dia tak lagi dah. Dia kena betul Rasulullah. Karena Rasulullah kau hatam baik untuk jadi tuai ya, jadi contoh. Para Rasulullah tu baik mana lah. Bila yang tuai yang tu. Ini pada Al-Quran Al-Karim. Ya bina sahabat yang dengan Al-Quran. Kena betul tuai. Makmung dia apa nak betul. Mak yang sahabat yang dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kita yakin situ. Akidah kita nak betul kena dengan Al-Quran. Iman kita nak betul kena Al-Quran. Tuai kita nak betul kena Al-Quran. Ibadat kita nak betul kena Al-Quran. Akhlak kita nak betul kena Al-Quran. Al-Quran. Ni dia orang Islam, orang beriman yang jabalah tu. Apa? Allah hantar Al-Quran mari. Patut kita tak tak tunggu segibuk, tak tunggu kita pun Al-Quran. Lepas tu mari kita kata, ni saya pergi lepak dah lah. Mungkin gimana orang aku eh? Aku dah pergi kuliah. Dia mesti jawab. Dah pergi apa? Dah pergi buat halakah Al-Quran. Al-Quran siapa dengan tak ada? Hai, baiklah. Buat halakah Al-Quran ni. Sesak. Hari ada pelak dia tu. Dia mai kata, "Eh, ustaz. Ganu lah sesat eh buat itu al-Quran ni." Eh. Apa? Oh, tak sesat lah mana? Dah wala kau Quran, dah belajar Quran, ngerti pasal sesat. Pak, kau tak sesat? Saya kena tahu tak sesat lah tu. Kau tak belajar Quran, eh, tak tak sesat. Kau tak nak kena mendengar Quran, eh, tak sesat. Kau hidup tidak berpadu pada Al-Quran, tak sesat saya tanya dia kelik eh tak apa nak cek mula pula itu <laughs> saya mula saya cek pula dia kita tanya macam tu tanya okey lah. dia kelik mau kejap dak itu kalau lah kita gede kacau belajar kro ewi keti apa wi apa ni pakai beramai nak jadi sesak. pas saya royak ke dia kelik tanya mula pula dan kita dah betul bila dia takut sesak dah bila kita dah betul kita dah kenal lah hidup kita bila Pasal nak kena, nak kena ni kena ambil kebenaran daripada Allah. Dan kena dididik, dibina dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ayat dah masuk dalam telinga kita, kita reti, kita faham, kita beramal. Berapa ada nabi kita dah beramal. Akhirnya kena oh, ya, dia mula. Akhirnya dia eh, mari tak apa dah saya tak kata tu eh. Akhirnya oh bertanya kita betul bila? Dia jawab tak leh dia. <laughs> kita betul ni belum takut rosak tu Quran dia. Kalau kita betul dah cuci pui akidah kita betul kena berlaku tu. Ah terbaik tu Quran lah. Kita sesak. Ah ha, boleh ke gua. Ni buat tanya kita betul ke lu? Lu ya wala ni. Apa betul ngap tu? Betul ke agama itu? Itu bukan dia agama. Ajaran Islam tak mari agama. Ajaran Islam mari ngak ilmu. Dengan ilmu. Ilmu hak benar, ilmu betul. Ilmu benar main mana? Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi Sallallahu SAW. Hmm, itulah dia. Maka, orang munafik ni, Handalah kamu beriman dengan Allah. Ha, orang kata ke dia, Handalah kamu beriman. Aku nak beriman pokok bodoh, pokok bodoh tu. Tak ada ngamuk. Nak ikut beriman pokok bodoh, pokok tak tipu tu. Oh, ya tuduh. Yang menghina kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ala innakum humus sufaha walakin la ya'lamun maka ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh ah ni cerai sendiri royak sedap kita habis tu sedap dengan Quran eh. kalau tak ada Quran eh, orang munafik kata hmm, buat tu beriman tu buat bodoh tu kan Ah, puak kata puak tak tipu tu kan. Lebih buat dah kita. Allah maha hebat. Dawak sungguh munafik tu bodoh ala innahum sufaha walakin la ya'lamu orang munafik itulah orang yang bodoh orang yang tak tipu tapi for dia sendiri tak tahu kata dia bodoh ah tapi tak dia tak reti kata dia bodoh dia tak tahu kata dia jahil hmm kita tengok di sini Abu Ja'far bui penafsir ayat ni dia kata orang munafiklah orang jahil semua dalam agama mereka dia berasa orang yang tak cukup dengan agama dia bodoh. Agama dia begitulah betul. Maka Allah mari rak kata mengikut Abu Ja'far tafsir kata orang munafik itulah orang jahil sungguh dalam urusan agama. Tak tahu gapo agama dia. Mari kata Allah dak kali. Mari Rasulullah dak kali. Mari kata betul agama dia. Tak jalan. Itulah orang jahil sungguh. Ha ni mengikut Abu Ja'far kata. Dak orang lah. orang yang lemah otak sungguh-sungguh lemah pendapat di segi etika pegangan dia di segi iman dia duk syok-syok ragu-ragu dalam urusan Allah Subhanahu wa taala begitu juga ha Rasulullah dia di ia ia maka turah dah orang bodoh sungguh ha tu ala innahum sufha walakin la ya'lamun hmm. tip ayat yang seterusnya wa idza alladziina aamanu qalu aamanna wa idza khalau ila sayaqinihim qalu inna ma'akum mereka kena wis di sini orang munafik apa yang berjawab dengan orang beriman dia ya, orang munafik ni sebab kata tadi lah apabila Rasulullah mari di Madinah kuat orang Islam semua tu duk Islam belaka Rasulullah kata orang Islam yang boleh pengetah Madinah orang munafik takut takut dia bahawa kata dia masuk Islam ha, dia pergi semayah semayah orang nampak lah semayah orang nampak dia tak pergi ha, ah, subuh gelak lagi eh. dia tak pergi ha, ah, kalau murid orang nampak pelakor dia pergi kena kena kena tak cundak pun eh, dah orang nampak tak semayah ni kan kat munafik jadi dia pergi apa orang berimeh kata hey, Kor ah, aku berimeh aku berimeh kepada Ah, ya kita buat dengan beja. Eh, beja. Aku ni beri mail apa beja? Ya pak Bakar dah. Aku beriman pemu hai eh, wai wai Bakar. Amanna. Ah, Aman. Ah, Tapi wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum. Apa boleh pergi berjumpa dengan orang Yahudi? Ada setengah tafsir kata apa dia pergi berjumpa dengan musyrikin. Dia kata, "Dak, aku bersama dengan kamu." Hei orang Yahudi, aku sungguh bersama dengan kamu. Aku hidup bahau ni, dia duduk bau dengan dia motor tu kerana mu dah ajak aku bau. aku bersama dengan kamu Ah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kharu ila syayatinin qalu inna ma'akum aku bersama dengan kamu. Bagi apa orang beriman, deh, aku beriman. Bagi apa orang musyrikin, aku ya orang musyrikin dia jumpa dengan Yahudi aku dari kalangan kamu ayat kamu jadi aku musyriki apa Yahudi lepas tu mundur ke baik kami beri dah kita saya dengan Abu Bakar saya Umar dah dia kata innama nahnu mustahzi'un aku macam lupa Allah Allah panggil itu ya aku paham hal itu ya aku ya kata aku beri email lepas aku buat bahawa aku ismaya aku buat buat bahawa itu ya lepas tu tu ha, tu cerita dia hmm. kemudian Allahu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas, Allah memperolok-olokkan mereka pula. Ah tuai balas. Dia buat perolok dengan Rasulullah, dia buat perolok dengan sahabat-sahabat Rasulullah, maka Allah balik Allah buat olok-olok pula. Ah dengan orang munafik. Dan Allah membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan yang melampaui batas itu. Ah ha, tuai pasal sesat. Sa'i muta, pergi hotu, pergi honi, pergi honi kena kena sesat di sini bukan sesat jalan sesat dalam kehidupan agama mereka tu sesat sungguh tu ha, jadi dia tidak mendapat hidayat daripada Allah tidak mendapat panduan daripada Al-Quranul Karim dia tidak mendapat apa panduan daripada hadis Nabi saw maka itulah dikatakan orang sesat hmm hak sungguh pada tu bukan kata orang tu Quran sesat dah kali orang tak tu Quran tersesat Orang tinggal Quran eh, sesat. Orang tidak mendapat hidayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah sesat. Sebab itu Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegai teguh dengan Al-Quran dan ada Nabi dua perkara aku tinggal ni. Minta sesak buat selama-lamanya. Lepas tu tergamuk kita mari dia kata. Baik turutlah Quran eh, sesat. Eh, berlaku dengan Nabi, berlaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar setengah-setengah dia tak atas sesak dia tak atas sesak perut-perut eh tak padan dengan kita perut-perut eh, eh ni bukan bukan biasa kita orang tamadak orang kapung ni tak padan kalau lah kita pergi berpergi sungguh kata eh tak pada dengan kita. Hak sebenarnya kita menuduh Allah. Kita tuduh Allah Allah tak bijak. Alah nak wei orang semua bakat tu Quran. Orang tu Quran baru kena. Tak tu Quran jadi sesat. Pasnya buat Quran tinggi tak oh siapa kita tak ada. Allah tu tu cerita. Kalau siapa yang kata berpegang teguh kata Quran tak ada dengan kita, maka itulah orang yang menuduh Allah tidak bijak. Oh tak bijak Allah. Gaya tak dengan mu sungguh gaya. Jadi ustaz tu mengajar. Nyo tu baik kosok. Pak kelas 10 tu kita kelas 1. Tak ada kita kelas satu, Bayar ambil kotak kelas 10. Eh tak bijak ustaz bayar ni. Oh alah gay. Tu patut Tak bijak Allah. Pada hari ya tu hudal linnas. Syah Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan mulai turunkan Al-Quran. Quran mana? Quran yang Nabi petunjuk kepada semua manusia. Semua manusia ni kita pun manusia juga. Orang Afrika manusia juga. Orang Arab manusia juga. Orang hidup masa Rasulullah manusia juga. Orang hidup semasa kita manusia juga. Semua manusia Allah hantar Quran mari untuk nak menjadi hudan hidayah. Kita mai kata, "Eh, tak ada nak lah kita." Oh, nyanyo Allah. Patu, kalau kita dah kata payah nak payah, payah nak payah. Allah ayat kalau Quran banyak banyak kali diulang. Kami mempermudahkan untuk memahami Al-Quran kami mempermudahkan bagi manusia yang nak faham al-Quran. Oh toh ya, rak pelakar pasal sangat tu nah yo atau ya, mudah pula. Ya suruh tu Quran eh, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hei eh, oleh berimam mu kena tu Quran. Eh, mu kena tu Quran ha Allah hantar kepada kamu. Wala tattabi'u min duni awliya mujahid tu orang dia tu orang dia tu orang. Kena tu Quran so dia tu orang. Yang bertanggung dengan al-Quran mujahid tu Muka tua Quran. Eh? Oh, zalim Allah. Suruh kita turun Quran. Eh? Buat tua Quran eh? tak ada yang kita. Apa betul tak? Tak ada yang itu Quran. Eh? Jadi kalau siapa kata tak ada dengan kita tu, orang belawai tunggu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pada mudah nak faham. Kita kata tak ada dengan kita. Allah kasihan. Apa hukum Allah Apa hukum nak jadi balah manusia? kita serah pada Allah lah tak tahu tu nak kata tapi kata-kata macam ni jelah berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah kata mudah kita kata payah tak pada dengan kita Allah kata semua manusia ah, kena turun Al-Quran kita orang awam ni wajib sesak kalau turun Al-Quran Allahu Akbar tak tahu lah nah Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fitu yanihim ya'mahun nak ayat akhir sekali Ulaika alladhina astarau dhalalata bil Orang okay, pesan itu saat ni Orang okay, beli kesesatan dengan huda Huda lah kocak dah Dia tak ada lah tidak Buat orang buat kesesatan Ah, mai kena beli, kena beli Beli emik kesesatan dia Beli huda ke demo Tukar Tukar di antara huda dengan kesesatan ambil hudal le papung ambil kesesatan kerup boleh kocek pun milik tu dia kita mahu ni balas kesat ni tu lah istau dalalah tabil huda gapo dia dalam tafsir kata iaitu tukar iman dengan kufur tahu iman dung ambil kufur mai pakai aku dalalah wa tarkul huda ambil kesesatan mai pakar tinggal huda tinggal hidayat Allah Subhanahu wa taala istahabu dhalalah alal huda maksud ayat belaka tu maksud ayat allazina istaru dhalalah tabil huda istahabu dhalalah alal huda kena kesesatan di atas ke data huda kalau sebut sesat Allah cocok kak kak kak Allah seronok kalau sebut kata huda hari huda daripada Allah hari ni kena hmm, tawah hebat tawah hebat kalau minta ya Allah bagilah kami menang ya Allah Tambahkanlah takwa kami ya Allah, pertingkatkan iman kami ya Allah. Ya Allah, amankanlah kehidupan kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit bulan ya Allah. Hmm, apa hebat. Ya tak tahu aku tak tahu tak mau ikut punya hari lah benda Allah. Oh, sesuatu pasti hati segar. Ni kita dia. Istahatu dalal ala huda. Ha tak kena kena kalau aku sesak suka seronok. Kalau ya tak kau ni tak Allah ke hati kalau kita buat lama-lama dah tak lama mana dah kau sungguh mai lawak hari ni mai buat hak kau eh sekapung lima orang ni orang baik baik mai lah maya subuh sesah tak boleh kalau kata mau makan bujuk kubur bujuk kubur penuh duk jalan ke hari-hari tak boleh masuk angkat test sampai kali dapat hari ni Allah istahabu dalal ala al-huda jelah amanu summa kafaru maksudnya alladzina taru dalal tabil huda orang yang beli orang yang tukar apa ni ah, tukar tukar huda dengan kesesatan dia kata amanu summa kafaru dia beriman dah lepas dia tukar jadi kafir beriman dia jadi kafir Allah saya dua orang dah saya dapat budak muda Beci kepada Islam kena kepada kafir bukan kena kepada kafir tak kena kepada Islam benci kepada Islam dari seminggu lepas bawah ni dia duduk kat bakok klik mari Islam kaya gitu ini tak boleh kotor tak boleh waktu tak boleh oh tak bebas Islam jahat kaya aku tak mudah Islam pada yang mudah kata dia gila dia perakap tu tak beci benci kepada Islam susah menyusahkan orang okay dia mungkin mit hang perang lagi tu ingat tu so pegang dulu tak tak aku yau yau, yo buat mit hang perang perang lagi ya dah aku tak lagi lopo aku tak mau Islam aku benci pada Islam oh, tak perang tahun tak legal ya itu kan sesenanya bebas kita dari kan negeri sia ni anak bangka tak leh bebas isi-isi apa oh, ya betul dasar pak kau kelas dasar pak kau mengang pak kau kelas ni ingat mengap mengap mengap anak kut main ingat mengap mengap dasar dia ni dasar kebebasan Hak kita dengar dah satu dasar al-wujudiyah yang diciptakan oleh musuh Allah Subhanahu wa nak menyesatkan orang Islam. Nak menegakkan kebebasan di atas dunia. Nak menegakkan kesamaan di atas dunia. Patut? hak niat tak Islam lalu dah Islam tak jalan, tak bebas. Ni waktu tak boleh, kau ni tak boleh, minum arak tak boleh, zina tak boleh, nama Islam. Ah, ya tak bebas. Ah, tak bebas. Orang tinu Terutama orang tino dalam Islam. Oh nyanyu. Dihino, ditindas oleh perempuan. Bertengok. Oh jatuh boleh sampai kepak. Dia tak boleh. Dia lagi fakor. Jatuh orang dia, ya segi. Eh. Dia lagi ke mana? Kena minta izin betul lelaki. Terlaki nak tupik, tak kena minta izin ada bini. Nyanyu orang tino. Sebab itulah tamu. Aku pecing-pecing selain tamu. Dua orang dah. Dua orang dah. Allah Akbar. Ini tukar, tukar. Iman kepada kufur. Ini kotak. Hasil pada kotak tu. Kotong daripada al-Quran dan kotong daripada apa ni sunnah ulaika alladhina ikhtaru dhalalah 'ala al-huda demon ni ni yang maksudnya ulaika alladhina ikhtaru dhalalah uh, eh, bil huda tadi mereka itu ialah orang yang pilih dhalalah tinggal huda sebab kata tak kena orang dhalalah orang sesat je mereka kalau hudan tak tepi, tak tepi, tak tepi. Bukan sekadar tak tepi, dia tunduk pula dah. Siapa yang beramal dengan hudah, dia tunduk pula. Begitu, begitu, begitu, begitu. Allah tafsir mudah ni. Benda nampak upo. Nah, benda nampak upo. Realiti wakil ini hari ini. Akhirnya, Fama rabi hati jaratuhum. Kita kena ingat mula. Kita duduk nego di hari ini. Manusia semua di dunia ni duduk nego. Duduk nego dengan kepala modal tuntun hak Allah. Hak Allah. Hak Allah. Allah beri tuntut pahala modal kepada manusia untuk nak berniaga atas dunia ni sama banyak berlaku sama-sama 24 je ni modal kepala modal tuntun tuntun kepala modal untuk kita berniaga atas dunia ni iaitu Allah beri semua hamba yang super iaitu 24 je orang boleh kerja banyak sehari-hari boleh baca kerajaan habis sejuk boleh ziarah orang boleh ibadat boleh semayah tahajud boleh mengajar boleh tu boleh ni 24 je kan orang duduk saja saja saja makan tidur saja saja saja makan tidur dulu pagi kat tadi kalau mau dagang dia Allah patut dia tengok siapa lapo siapa bugi menega orang tua kita we kakak kita tuto buat modal kita pun sejuta ada kita pun sejuta sama banyak jauh kepala we tu tuat menega juta juta juta kakak kita dia turun beli tu boleh ning tunggu waktu tunggu waktu ning sejuta tu tunggu waktu dah habis buat tahu orang oh, lah, buat banyak je ya guna habis sejuta tadi tentu waktu mudah melabur kakak sejuta dia eh, sejuta tahun kita tunggu muda masuk cek satu tekuk hari sebulan lepas tu satu ribu kita pergi jalan kali puas kali Ah, ha, ribu lagi, buat apa? Kita beli hiya itu makan pedo setelah kali, wah pi kali. Hak satu lagi, satu buat. Jadi juta tawi kita tu, itu eh, apa kita tawi kita modal tadi? Satu ribu yang kita guna long term. Hak sini satu ribu lagi, kita kena ambil itu. Allah. 24 je hak tawi kita masuk bagi tuntun tadi, hak semaya, mari bulan ni. Patu Wiri lepas murid tu tak lama dah nak lepas dah tak nak tak tak dah tak kado dah. Lepas tu mai isya 10 minit, subuh 10 minit, isya 10 minit, asar 10 minit, 50 minit. Quran eh, tak ada baca. Ngaji budak. Ngajar budak. Ziarah orang okay? Allah rupa-rupanya dalam masa 24 4 je tu sebagai tuntun kita 50 minit yang kita guna untuk beribadat kepada Allah kita guna untuk faedah pada kita hak 2 je 10 minit lagi free free tah gere duk buat kalau free saja yang lagi takut lagi tiluk pula dah hmm, mamak tu oh. nampak ini mamak tu tak ada pengurah eh? Oh degree itu. kalau berapa ada tak gue ada pun saya butuh belah-belah tak bobai bobai bobai kau ni orang panggil kata bugi besar nego kita sebab itulah sama rabi hati jaratuhum mata orang besar dia ni tak berjaya nego dia tak labo nego dia dia tak labo bugi lah dia sebab apa tak labo nak labo kat mana dia tahok apa tahap hudan ambil kesesatan hudan dan tahu dia dia beli ambil sesat tahu dah ambil sesat wa minal jama'ah ilal firqah lagi menabur ke mana duduk lagi jemaah lagi satu perhimpun ni ha, jadi firqah wa minal amni ilal khawf daripada keamin ni lagi ha, kepada takut daripada sunnah kepada bid'ah daripada tauhid kepada syirik mana panggil buat ke mana Nego pasal ni. Nego-nego ni orang kita boleh syirik ubah-ubah apa tu kata. Oh jadi tauhid oh labo kita nego. Ha ah, tu lebih dia, ah, lebih dia tukar-tukar ah, tukar pisau beki beki beki jadilah sunnah kita yang yang kita suka. Daripada suka pada bidah pada suka sunnah. Ha ni orang labo. Ni sebut tahu bidah oh cocok kena habis pontah habis licin. Tak apa bisa ke tak apa. Boleh ibu tak apa lagi. Tapi kalau jawab sunnah mudah-mudah je. Ha, tak ambuh. Tak ambuh kering-kering. Allah. Ni saya tak ada ya. Orang lain tak ni. Orang lain boleh tak ada ni. Orang kapur saya tu tak. Kalau ajak benda sunnah cerat-cerat dah. Ini yang mudah yang buat. Oh tak. Oh dia tak ada masalah gitu ni, Hmm, dia tak ada dia mari je tu. Nak jawab tu tu. Ah jadi jadi, jadi mecok tu. Kalau dia mulai awak benda lah saja Allah. Bila? Tengok lapar. Ni apa? Ha, puja kubur, makan-makan kubur. Putih habis pergi jalan. Seronok, seronok. Buat apa? Dia telak mata tengok lah tu dah. Buku, buku, buku telak mata tengok benda lah tu ni. Eh, satu macam juga. Dalai Asurah Al-Mu'min kata. Uh, maksud dia, aku tidak pernah dengar orang tua aku kata malam ni. Ah dia kat dia sakit ke dia. Aku tak biasa dengar lah orang Nabi Nuh dia kata ni. Aku nak turun lah mana tak biasa dengar ayat ni. Uh, iaitu dari surah Al-Mu'minun وقال وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة gitu ولو شاء الله لأنزل ملائكة Allah tanya tak apalah pentingnya alasan dia aku tak rasa dengar Nabi Nuh kata Oh tuan tu tak suruh kau apa kali. Ha tu Allah saya besar. Sebab itulah kita dah bimbang. Ah, ha, kalau kita berpegang teguh dengan apa yang kita biasa buat, biasa tengok, dah biasa dengar, oh tuan dah kata, ha, lepas tu mari belaga hari Nabi kita tinggal deh. Mari belaga dengan sunnah kita tinggal sunnah. Mari belaga dengan kalau kita tinggal Quran. Apa? Tak suka dengan orang tua tu. Orang tua tak biasa kata pasal ni. Tok tok aku tak biasa kata. Lepas cerita ni siapa kemak punya kena ada pasal ni. Ambil pasal masa Nabi minum lagi. Ambil masa Nabi Nuh Awal-awal dunia lah Nabi Nuh ni Ah, siapa kali siapa kemat ada cerita pada ni kita kata aku tak boleh terima walaupun benar kanun aku tak biasa dengar orang tua aku kata dan aku tak biasa tengok orang tua aku buat ha ah, ni cuma kita tulah orang sedang dia tukar ha ah, training dia moni sedang buah habis ni dia ambil balai pula mai sedang nak sedang dia tukar kita tulah tu tulah wama kanu muhtadin dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah pun tak ada hidayah sampai bila masa walaupun dia mengaku kata dia kena kena kena orang lain tak kena hakikat sebenarnya wama kanu muhtadin nah, ha, sebab apa sebab dia tukar tu mereka eh, dia tukar tukar ambil kesesatan tinggal uh, ha, hudan ambil bid'ah tak sunnah Allah ambil ciri tak tauhid tauhid dah dia kata tapi tauhid dia tauhid tak ada syirik tapi saya kata dah kalau tauhid sungguh dia syirik tak ada Ini nak apa tauhid apa? mengapa boleh tauhid gitu gini gitu gini tapi syirik tak boleh kelipah tak boleh jadi di malam mana dia mau Tuhan akidah dia tauhid dia malam mana oh dia mau tu sedak tauhid oh tauhid lah mana ha, syirik buat juga tauhid syirik tak boleh jadi kalau ada tauhid tak ada syirik ada syirik tak ada tauhid Daya apa kita ni? Daya kuning. Kuning. Kalau kita nak kata ni, hitam. Ha, jadi dua kuning hitam. Tapi sun ni kita nak kata, eh, kuning biru ni, tak boleh kata. Ya kuning dah ada biru, ada lah. Demo tu cahaya apa? Eh, cahaya putih hitam. Apa putih pun dah, hitam pun dah tak lihat. Dia putih tak ada hitam, dia hitam tak ada putih. Dia syirik tak ada tauhid, dia tauhid tak ada syirik. Jadi capo tak leh. Tauhid juga gitu, sebab waktu gitu, gini, gini, gini, Allah lebih begitu, dah lebih gini. Apa itu wanita kubur ke kak? Tak ada, tak ada. Tauhid begitu, gini, gitu gini, kau pergi yang ya, kereta. Azimah, dia tak masuk. Hmm, tak ada lah, tauhid. Nah, sebab itu, dia tauhid tak ada syirik. Eh, dan syirik tak ada tauhid itulah dia wama kanu muhtadi ah, mereka itu tidak mendapat hidayah orang munafik tak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala eh, wallahu a'lam Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbi fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim assalamu warahmatullahi wabarakatuh